армысыздар қайырлы таң қасым жомарт кемелұлы желіден көріп жатқан шығарсыз бұл сайлау сайқымазақ сайлау аманат партиясы тіркеліп депутаттарын да тіркеп қойды алды күні мен тізімдерін көрсеттім жетісу облысы кербұлақ ауданындағы жаңа әкіміміз қанат есболатов яғни ол, ол дәлдеп отыр назарбаевтың нұрлы жол емес құрдым жол екенін жолының халықты тығырыққа тіретін жол екендігін көрсетіп отыр мына сайлау да сайқылмазақ сайлау біздегі үш депутат сайланып қойды деп айтуға болады егер өтірік айтсам осы 13 депутат мына кандидаттың бәрі тірке, тіркеуден э, неден кандидаттықтан сайлауға түсуден бас тартсын ал енді менің ойымша қайрат бекеев бұл орнынан кеткісі келмейді өйткені кетсе қылмыстар ашылады ойымша естуімше қайраттың інісі ме кіші ме үлкен бе білмеймін генерал оңал жолға жауап беріп қарағанды облысы солтүстік қазақстан облысының нан ауру малдар біріншіден екіншіден құжаттар жоқ малдарды біздің ауданға жеткізіп жатыр мүмкін мен қателескен шығармын жаңағы диқандар деп бірақ бірақ диқандардан да ол жердің мол өлімі аламыз деп жерді улап жатқан улап жатыр ал енді қайрат жаңағы бекеевтердің әкелген малдары естігенмін жиырмасыншы ма жиырма бірінші жылы әкелген малдар ол кезде алып келген малдардан жетпіс бас қырылып қалды деген біздің ә, көтеріп жүрген мәселеміз экология болса шындық сол ауру малдардың ауру таратып жатқандығы ол бір жағдайда менен де екі жыл болды екі жыл болды төл ауылдан қалдым десем болады исаева бізді қанша бейғұлын тастады деп отырсыңдар қанша бие құлындау керек негізі отыз бие байталы бар құлындау керек болатын соның бір екі үшеуі ғана оның өзі де белгісіз былтыр шы? былтыр бар жоғы бес алты ақ құлын алдық биыл сол үш бие құлындаса соның өзіне шүкір деп отырмыз қалғанның бәрі отыз биеден іштақтап отыз биеден сонда он ақ проценті төл беретін болса былтыр бұзауды алған жоқпыз биыл білмеймін құлынды алған жоқпыз малдарымыз түрлі аурулар енді қайтыс болып кетті фельдшеріміз не ол мойындаған ауру деген малдарын олай емес екендігін төте жағдай деп одан қала берді қолданға шара жоқ бірақ қарап отырсам қазір кербұлақ ауданының мал екі ортың ортасында күйіп жатыр облыстың әкімі орынбасары әлібек жақанбаев ветеринарлық қызметтің басшысы серік қабдолов мүмкін оларға да бекеттер бөліп жатқан шығар білмеймін ешкім қазір тегінен тегін біреуді біреу қорғамайды сондықтан заң жұмыс істеу керек қасым жомарт кемелұлы халық қолдап отырғанда не халықпен бірге бол не болмаса мен назарбаев сияқты масонмын назарбаевқа ант бергенмін назарбаев өзінен жоғары тұрғандарға ант берген сондықтан біз қазақ халқын құруға кірістік ал не істейсің деп мойында содан кейін халықтың ашу жазасын көресің әйтпесе халықпен бірге бол. назарбаев па оның төңірегінде 162 бүкіл қазақтың байлығын иемденгендер ме ал енді мынау сайлау дегендер масқара ана бекен деген інімнің айтып отырғаны дұрыс нұро нұро ай, аманат партиясын сайлаудан шектеу емес ол партияны тарқату керек ол халықтың партиясы емес аманат деген ол қарсы жау партия биліктің партиясы назарбаевтың тамыры тамырын жұлтсақ қана біз қазақ халқы жеңіске жетеміз қазақстан халқы қашанғы біз басымызды төмен иіп масқара болып жүреміз аманат партиясын сайлаудан ғана шектетпеу керек жалпы тарату керек биліктің келген құмалақтардың паналайтын жері солардың қорғаушысы адвокат қашанғы қылмыскерлерді біз жауап береміз жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылының тұрғыны ақылбайдың бақытқаны жетпеген жерлерің болса айып етпеңіздер халықтың үніне қасым жомарт кемелұлы құлақ асады деп сенейік бірақ халыққа қарсы шыққандардың ешқайсысы оңбайды екі дүниеде де оңбайды өздері көрмесе залым нені қиянат жасаған қиянаттарының нәтижесін ұрпағы көреді